Prawicie Polacy są pomysłowi. Popatrzcie. Tutaj mamy zasłonięty zakaz. Zakaz wysypania jak gruzu się. śmieci. po tej stronie nic nie ma. puste. Przechodzimy po drugą stronę. Gdzie zakazu już nie ma. Oficjalnie niby zakaz nie obowiązuje. Nie ma zakazu, więc śmieci spokojnie mogą zostać wywalone. Sprytne.